la competencia es buena, es saludable, ¿hasta dónde? Vamos a Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a Dark Room Si tú no sabes de qué va ese espacio, acá te dejo la intro. Y hoy vamos a hablar sobre la competencia, el abismo de la competencia. Vale. Então, supongamos que eu vou a salir a fazer fotos e vou com essa motivação, eu quero fazer a melhor foto, a melhor toma. Entonces me pergunto ¿para quê e para quem, ¿Vale? Solo para destacar-me com relação ao outro, a mi, a mi amigo, <laughs> para competir, ou só para a ah, ser melhor de mim sem importar com o resultado. Né? Estava eu pensando nisso. Né? E se sim, se sim é para para que compitas, ok. Hasta que ponto essa sensação, motivação interfere em tuas relações com os demais? Né? Hasta que ponto isso é realmente saudável? Assim? Então, para mim, para mim personalmente, essa chispa, se tu sair com essa chispa, tu já está aí com um pé assim, esse abismo da competência. então, quizás tu hasta logre uma excelente foto, mas como humano, quizás tu tá cagado, assim, por assim dizer. Né? Então, mira, então você vai pensar a mirar os outros como inimigos, vai começar a defender seu território, seu bando, seu coletivo, etc. E a foto já vai deixar de expressar arte, vai, vai começar a expressar guerra. Assim. Então a foto já vai ser pura guerra, assim. Ou seja, estou dramatizando aqui um pouquinho, né? Perdão. Era um pouco por aí vai, não? Ou seja, por que, por que venho a falar é isso, assim? Primeiro porque, como ser humano, assim, podemos sempre cair nesse tipo de trampa, assim, né? Essa trampa que que nos faz perder ele criativo autêntico. E segundo, porque eu já he escuchado vozes, assim, <laughs> já he escuchado, já he pessoas dizendo, descendo assim como que acá, ou seja, os fotógrafos um não se ajuda o outro ou que seja, né? E eu não sei até que ponto isso é verdade ou não, não? que yo he escuchado. ¿sí? Entonces yo veo por ahí esas limitantes y veo que hay más crítica do que colaboración. O sea, si tú entras en un grupo, a veces te van a criticar mucho más por cualquier cosa do que colaborar. Pode passar, ou seja, somos limitados. Assim. E eu não safo me culo disso, não, ou de hecho, eu já he visto bem de cerca esse, dark side, assim, lá dentro, assim. E não é algo assim, se tu realmente experiencia isso desde, desde tu c... é, bem feio, assim. Não é agradável, assim. Sentir isso estar limitado por essa emoção, assim, né? Então, isso, ou seja, tenemos, eu trago esse tema porque eu creio que é importante ter consciência de não, de não nos deixar limitar por esse dark side, assim. Tem recordar que somos, temos que ser fotógrafos Jedi, assim, e não cair nessa esa esa trampa, Porque eso te va a a impedir de ser feliz, ¿eh? básicamente, Como fotógrafo, como artista. ¿eh? y como ser, ¿no? Entonces, la competencia es una creación del mercado, ¿vale? la creación del mercado. Entonces hay que tener un ojito ahí con eso. Así. Pero bueno, esa es apenas mi opinión, mi perspectiva y mi pajeada semanal. Si tú concuerdas, discordas deja en los comentarios y vamos a crecer juntos ahí, ¿vale? Hasta la próxima. Nos vemos.